Megvan. Hős. Hőssé kell válnod. Most. Most lett vége az első hőszlemnek. Az vagy, ami leszel. Három ember bejutott a június 15-i fesztiválra, ahol szintén Slam Poetry, ami a Hősök terének a Hello Hősök című fesztiválja. Most? De hát a Hősök teremnek. Most legyek hősé, ha eddig miért nem? Ez pont azért jó, mert szerintem ezt nem merek az, hogy kiállnak a színpadra és mennek valami olyat mondani, ami belül olyan magukból, és így egyfajta véleményt is mondanak. Mégis lehet, hogy hős volni. Akkor érzel majd valamit ott nagyon hozzád közel. Na ő lesz a benned élő mindennapi kis hős. Az vagy, amit teszel, és mi folyamatosan azt tesszük, hogy szövegeket mondunk a világról, reflektálunk a világra, és úgy gondolom, hogy a hősök terében is nagyon fontos ez, hogy nyilván bármilyen kis hőstettel, hétköznapi cselekedettel lehetünk hősök, de a sok kicsiből lesz egy nagy majd egyszer, is. és szerintem a, a slammer is így van, hogy mondod, mondod, mondod a szövegeket, és egyszer csak megváltozik valami. Visszaszámolunk a Krisztiánnak, hogy három, kettő, Az igen. Úgy gondolom, a kommunikáció a legfontosabb fegyverünk a mai világban, és, és baromira király, hogy hogy erőtetés és erőködés nélkül kaptunk meg olyan agydózisokat, agyütésdózisokat, hogy csak így figyelj, azt a ilyen megfogalmazást még nem hallottak. Tehát konkrétan ez a morális GDP növelés, ez, egy, ez annyira szép megfogalmazta, hogy Nóri szájából a, azt az egészet, amiről szól, hogy tegyünk egymásért, hogy, hogy egyszerűen vegyük észre a helyzeteket. Az vagy, amit